terpisah di situ anak-anak SD nanti bari digeser lagi ke empat langkah ke kiri langkah nak empat langkah ke kiri jalan nah,